الرحمن الرحيم أنا الملازم أول أمجد محمد الحميد بدوي من عشيرة الحديديين من مرتبات اللواء 13 دفاع جوي أعلن انشقاقي عن الجيش العربي السوري وهذه هي بطاقتي العسكرية سبب انشقاقي هو عندما نزلت إلى البيت بتاريخ 28 5 2011 وقد وجدت مدينة الرستن مطوقة بأكثر من 300 دبابة وعربات بي ام بي وباصات من الأمن المدججة بالأسلحة والعتاد ورأيت خلالها كيف تم القصف مدينة الرستن بمدافع الدبابات والرشاشات لمدة ثلاثة أيام بدون تمييز وتهجير الأطفال والشيوخ والنساء إلى المزارع حيث تم خلالها قطع الماء والكهرباء والهواتف وتم قصف آه، خزانات المياه والقتل العشوائي للمدنيين ولما رأيت من هذه الأحداث بعد دخول قوات الأمن والجيش ونهب المحلات والبيوت وتدميرها بالرصاص لم التحق لانه كان قد توفي ابن عمي عبد الحميد الحميد في اول هجوم على مدينه الرستن على ايدي قوات الامن والجيش وقد طلبت للتحقيق وكان نائب مدير الاداره اللواء محمود عيروطة واللواء حسن إدريبي وقسم من من المخابرات وسألني شو عم تنزل مشان تصلي الجمعة خميس وجمعة هذا هو الجيش العقائدي وقد أخذوا من بداية قيام المظاهرات النقيب بسام تامر دردر والرقيب أول بدر خرمة لصالح مهمات الأمن وقوات الأمن لكي يضربون المتظاهرون ولما رأيناه في بلدة جسر الشغور ودرعا وتلبيسه ومعرة النعمان و والإعلام الكاذب الذي يضلون به أفراد الجيش والنشرات الكاذبة وعن وجود عصابات مسلحة وأنا بدوري أنضم إلى لواء الضباط الأحرار وأناشد الجيش العربي السوري الذي أقسم أن يحمي الديار والعرض ضباط وصف ضباط وأفراد بالانضمام إلى الشعب في المظاهرات السلمية المطالبة بالحرية وعاشت سوريا حرة مستقلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته